Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Joseph. Hoy estamos en un nuevo juego corto llamado Pineapple Pizza de Mayutoya. Espero que este video les vaya a gustar y esperemos poder también encontrar todas las animaciones que se van los toys no lo que Sin más que decir, empecemos. Bueno, ahora esta es la segunda vez viendo todas las animaciones, porque pues como hay varios finales, por así decirlo, bueno, varias animaciones, como estoy diciendo, pues a ver ahora cuáles podemos encontrar. tercer intento Así que eh, fue interesante poder, apreciar esto. Vimos en el primer intento una tortuga, así que en este cuarto busquémoslo e intentemos ver qué es lo que pasa con él o ella. Bueno, vamos a ver qué más podemos sacar de este juego, aunque no estoy bien seguro. Durante gran parte del recorrido hemos visto muchas aves, así que en este ya último intento vamos a ver si se puede hacer algo con las aves. Y si las aves tienen alguna animación especial, así sean solas o tal vez con alguna persona involucrada.